El primer pas per integrar-se a la societat catalana és conèixer les llengües que s'hi parlen i la seva cultura. A Migrastudium, les classes de català, castellà i informàtica tenen un enfocament social. És un espai també on diem d'acollida, per què? Perquè, com nosaltres diem moltes vegades, no és només una acadèmia d'idiomes on la gent ve a aprendre eh, una llengua, sinó també on intentem d'alguna manera satisfer la, amb unes altres necessitats de, que les persones puguin tenir. Els alumnes hi troben ajuda quan necessiten un sostre, una feina o menjar, però sobretot, a Migra Studium, comencen a realitzar els seus somnis. Oh, ah, yo quiero mm, estudiar médico de cirujano, a mí me gusta mucho. Ah, Porque yo quiero trabajo en Barcelona y yo necesito hablar castellano. es la nueva promesa. Y